これは強く勇ましく生きる一匹狼に心惹かれ一途に思い続ける狼の切なくも儚い物語でございます 広がる空のもと幾度思いを馳せただろういつか届くと夢を見てあなたをあなたを信じ待ち続け もとても寂しいものでした今すぐあなたに伝えたいいつでもそばにいておくれ 会場の皆様にありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます